Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua salam sejahtera salam satu Malaysia, Brunei, Singapura dan Indonesia. Okey. Hari ini kita nak belajar sikit tentang QM retest. Saya nak buat video tentang apa itu retest, apa itu QM quick retest dan QM late retest. So kita akan belajar apa itu retest, apa maksud retest, apa itu apa itu dekat mana nak entry point dekat quick retest atau late retest. Kita akan belajar macam mana nak confirmkan entry kita sebelum kita entry tu make sure kita ada confirmation entry jika setup query test di manakah uh, ah, query ataupun di manakah confirmation entry dan juga untuk late retest di manakah confirmation entry sama dengan uh, ah, sama ada keluar setup fake up SR flip ataupun diamond target TP risk position ataupun query test beta swing ok ciri-ciri query test ok kita dah belajar selama ni tentang QM basic dan QM advanced whatever yang kita dah belajar lah but hari ni kita akan belajar apa itu quick retest apa itu late retest sebab ramai student yang agak confused dengan setup QM. Okey, quick retest. Quick retest ni maksudnya apa? Kalau kita dah belajar selama ni bahawa let's suppose katakan price naik ke atas, membuat high and then price buat low and then price buat higher high and suddenly price drop break this lower low ataupun break this low membuat lower low. So, pergerakan naik ke atas ni masa price dah buat lower low, once dia dah break this lower low. Okey. Bila dia dah break lower low, maka pergerakan yang naik atas ni, once dia break sometimes, sometimes dia naik atas terus laju, sometimes dia terus turun bawah. Okay. Pergerakan ini ini dipanggil retest. Maksudnya price bila dia break lower low, bila dia break lower low, sometimes dia break ataupun lepas dia break dia akan cepat-cepat naik ke atas mencari QM level. So this is your QM level. Okay. This is your QM level sebab kita dah ada high, low, high, high, low, low so this is ya QM level. so pergerakan daripada bawah ke atas ni ini dipanggil retest ok, ini dipanggil retest harap you faham retest sebab kita nak entry dekat area-area QM level so, apa beza quick retest dengan late retest quick retest maksud dia bila price break lower low, let's say dia turun bawah and break lower low and then dia naik ke atas dia cepat-cepat naik ke atas mencari QM level. Maksudnya pergerakan ni dia cepat naik. Maksudnya katakanlah saya buat satu jarak daripada tengah-tengah ni. Let's suppose saya buat satu line dekat tengah-tengah ni. Dekat dia punya high-high ni. Okay. Jarak di antara tengah ni high-high dengan QM level ni. Jarak daripada sini ke sini. Ke sini dan jarak daripada tengah ke oh sorry daripada tengah ke tempat price retest biasanya dia sama jarak dia. maksudnya kalau tekanlah daripada cam level dia buat daripada cam level ke higher high dia buat dalam masa 2 hari so price retest kat sini pun dalam masa 2 hari something like that okay, jadi kita akan tengok banyak contoh So, bila ada perakan naik ke atas laju ataupun sama jarak di antara cam level dengan tengah ni dan tengah ni dengan kita punya tempat kita nak entry ini dipanggil quick retest. Biasanya price akan cepat-cepat terjun juga. Okey, saya bagi, akan tunjuk contoh lah. So, this is quick retest. Okey. Macam mana pula dengan late retest? Late retest biasanya you akan nampak dekat chart Let's suppose katakan dah price naik high low Higher high and lower low Lower low Sepatutnya price naik ke atas mencari KM level Tetapi in this case dia naik maybe sikit Maybe ataupun tak sampai and then dia terus turun ke bawah Okay dia terus turun ke bawah And then dia ambil masa yang lama Maybe katakanlah daripada sini ke sini Let's suppose katakanlah daripada you punya cam label sampai ke center of this this this uh, higher high saya tandakan let's go this is your center of your higher high ok and then press bit masa yang agak lama maybe tak sama eh maksudnya jarak dia tak sama dia pergi something like this and then dia pergi mana-mana entah pergi buat trend barulah lah And then dah lama-lama baru dia pergi balik dekat area cam label kita dekat sini. Okay. Cam label kita dekat sini. So, dekat sini. Jaraknya, kalau you perhatikan jarak daripada sini ke sini dengan sini ke sini. Tidak sama. Maksudnya jarak yang sangat jauh. Okay. Kita akan tengok. So, ini dipanggil lead retest. lead retest. Okay. So, lead retest ni sebelum you entry, you perlukan. kan? a lot of confirmation sebelum entry so kita patah balik kepada query retest sebab query retest ni harap you faham query retest dengan late retest which is very very simple uh, ah, quick retest adalah pattern head and shoulders kalau you tengok sini ini adalah bahu kiri ini adalah kepala dan ini adalah bahu kanan kita simple the most simple entry anda adalah dengan menggunakan QM level ni sebagai entry line kita stop loss kita di atas higher high ok so ini adalah setup QM retest dan untuk QM retest you tak perlu confirmation you tak perlu confirmation seperti late retest eh? you just sebab apa sebab stop loss dia kecil saja maksudnya katakan daripada sini sampai stop loss biasanya jarak dia kurang daripada 20 pip ataupun 25 pip which is very very nice dan risiko dia ataupun risiko yang kecil dan reward dia agak besar which is very very big so apa maksud small ingap ok ni reversal pattern head and shoulder small ingap ni maksudnya dekat sini dekat sini bila price buat low high lower low price di sini biasanya dia ingap sedikit sahaja dia ingap sedikit saja. dia break lower low tak jauh dia break sometimes dengan shadow saja sometimes uh, dengan body but it's not that far eh? maksudnya jarak antara low low dengan lower low, low ni tak jauh sangat dia tidak jauh sangat contohnya let's suppose katakan ada macam ni high low high high and low low dia break sikit saja and then dia terus cepat-cepat naik membuat quick retest so dia tidak jauh sampai bawah and then baru dia naik ke atas eh. So biasanya kalau price break jauh ke bawah dia akan membentuk lead retest seperti ini. Dia break ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah meninggalkan kita punya KM level kesorangan di sini maka biasanya dia akan jadi lead retest. So small engulf ni maksudnya biasanya dia akan berlaku untuk query test. So same ETA, estimated time arrival. Maksudnya estimated time arrival daripada sini query test tempat kita nak entry dengan tengah-tengah ni dan juga tengah-tengah dengan claim level biasanya sama katakan dah 2 hari dia akan jadi 2 hari kalau 4 hari dia akan sini pun 4 hari lah ok and then kelebih kelebihan je lah quick retest ni dia small stop loss so ok small stop loss sebab trend baru nak mula uh, dia nak uh, jadi reversal reversal chart pattern ataupun price dan nak reverse dan biasanya stop loss dia sangat kecil and then kita akan jumpa juga hidden quick retest di big time frame versus small time frame di mana saya akan tunjuk nanti dan seterusnya ciri-ciri quick retest ialah previous high sebagai kunci atau marking biasanya quick retest akan berlaku apabila ber adanya uh, previous high di belakang sini katakanlah kita ada previous high sini ok let's suppose oh, ok this is your game level kita ada previous high di sini ok ataupun kita ada resistance. So kalau kita tengok contoh dekat sini. Uh, di XAU USD uh, gold daily setup daily di sini kita ada QM label high low higher high low low so high low high high low low kalau kita tengok belakang dia ada satu lagi resistant okey kita ada satu lagi resistant so ini dipanggil previous high previous high kita ada QM label high low high high low low and then quick retest berlaku daripada sini kalau diperhatikan daripada tempat game label sampai ke tengah lebih kurang dalam 15 of course kalau sini daily maksudnya dalam 17 hari ataupun 15 hari 14 you tengok uh, yang tengah-tengah tu eh oh, sorry yang yang kalau saya tarik kasa ni nampak tak yang hujung yang first sebelah kiri ke 28 33 39 So lebih kurang kat sini 14 kali So and then dekat retest Price retest daripada 20 Daripada sini sampai sini lebih kurang dalam 24 hari Maksudnya tak tak jauh berbeza Tak jauh berbeza So ini adalah dipanggil Quick retest So kita tengok contoh lagi AUD Canada quick retest Di sini kita ada Kita ada previous high Tetapi di sini kita ada High, low, high, high, low, low Ini sangat berkualiti Maksudnya Quick retest yang sangat berkualiti Di mana Di mana price-nya berada di dalam satu kelompok. This is H4. Kalau kita tengok tukar pada time frame H1, okay, quick retest ini sangat-sangat cantik. Okay. Dia ada high sini, high, price buat low. High, high, high, high tidak terlalu jauh. And then price buat low, low. Kalau perhatikan di sini, price inggaf sedikit saja. Buat small inggaf. So, kita tengok jarak dia antara sini sampai sini lebih kurang 33 H1 maksudnya 33 jam so daripada sini sampai sini lebih kurang dalam 25 jam maksudnya jarak dia tak jarak antara game level dengan tempat kita nak entry ni lebih kurang sama and then reward dia sangat sangat sangat cantik dia pergi sangat jauh kalau kita tengok US oil juga di sini H4 kita ada previous high kita ada high low high high lower low ni H4 kalau ditukar kepada H1 Okey, you nampak kat sini high, low, higher high, lower low. Ingat dia small saja. Sikit saja ingat dia. Eh, dia break sikit saja, tidak pergi jauh sangat. And then diukur jarak dia. Dari sini sampai ke tengah lebih kurang dalam 16 ini adalah H1 16 jam. And then dari tengah sampai ke sini lebih kurang dalam 30 jam. I mean still acceptable, masih boleh. Uh, boleh terima sebagai quick retest. Okey, Euro JPY H4 dia ada game level sini previous high high low high high low low kalau tukar pada H1 so this is your query test daripada sini sampai tengah lebih kurang dalam 17 17 jam and then daripada tengah sampai tempat dia retest di sini lebih kurang dalam 25 jam jadi jarak yang lebih kurang sama alright so di sini pun sama lebih kurang sama kita ada game level ada view previous high previous high and then high low high high low low okay in this case the break agak jauh but kita jarak daripada sini sampai sini lebih kurang dalam 35 Sis m 30 let's suppose saya tukar kepada H1 daripada sini sampai sini lebih kurang dalam 16 jam 15 jam daripada sini sampai sini dalam 23 jam so acceptable sebagai quick retest okay ini ini dipanggil late retest maksudnya kita ada high low high high low low You perhatikan daripada sini sampai sini lebih kurang 21 hari. Okey. Tetapi di sini daripada tengah sampai ke sini mengambil masa 149 hari which is very very long time. So jarak antara sini dengan sini tak sama dengan jarak di antara retest dengan sini. So ini dipanggil late retest. Untuk late retest macam biasa you akan tunggu fake out ataupun tunggu diamond. Okey, tunggu whatever is. Kita akan belajar lebih detail nanti. So New Zealand USD kita ada cam level sini high low high high low low. Okay, perhatikan di sini kita katakanlah di is your cam level level cam level sini sampai tengah sini high high lebih kurang dalam 18 jam. But price retest dia daripada sini sampai sini dia mengambil masa 666 jam untuk retest. So ini dipanggil late retest. So untuk late retest you perlukan perlu menunggu uh, setup Faker atau lah, SR Flip atau setup Diamond so whatever sebab untuk late retest ini agak risiko sebab di sini price tengah naik price tengah naik maksudnya up, price tengah uptrend so this is untuk late retest so I harap you faham you faham macam mana perbezaan antara quick retest dan rate retest so lebih lepas ni ada banyak video lagi yang you akan belajar tentang contoh-contoh quick retest contoh-contoh late retest macam mana nak entry dekat MPL apa yang cari ha, macam mana nak cari MPL macam mana nak cari bearish E apa itu king apa itu hidden supply zone dalam king macam mana nak cari semua ni ok hingga bertemu kembali video seterusnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh